ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪ್ಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ ಷಡಕ್ಷರಿ ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾರು ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಚಣೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮನೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬೆಳೆನೂ ಹಾನಿ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಹೀಗೆ ಈ ರಾಗಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಹಾಸನ ಸಭೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಸಭೆನ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಣಸಿ ಜನರನ್ನು ನಿಂತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದೆ ರಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೆಳೆದಿದೆ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಾವು ಬೆಳಿಲೇಬೇಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ರಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಮಾಡಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಆ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಕುಂಠಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆ ದಿನಚರಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ